Beware, Beware, you're stepping on my cable. Hello? Excuse me, it's becoming dangerous. <laughs> Thank you. Ze <laughs> ne veut pas provoquer d'accident. Dus we gaan verder reizen, maar we komen terug naar België. En meer bepaald nieuwe fiche. We gaan nu naar Lanaken met um, indie rock, dus we blijven met energie. Uh, we gaan samen vertrekken met Cedric, Wouter en Saan voor de groep Karma Police. Test. Goedenavond iedereen. Uh, bonsoir tout le monde. Good evening everybody. <laughs> we are Please, and we're from Lanaken, really far. And we're here to bring fresh music this evening. And feel free to get up, stand up, stand up for your rights. Just kidding. Uh, I'm almost done tuning. So as I said, work on please. And the song's called Drift Walk. be rushing through and in the evening. This party talk is screaming, overthinking. Her eyes be rolling, but can you feel it? It's algo This next song is a new one. <coughs> Hey, Walter, can I have a sip of your water? This one's called Spiral Eyes. strength of pain She saw white in every shade of gray Provident yet distant from me Self-absorbing is how you so kind start wasting my time. See these spiral woke up with a bad aftertaste Realizing an arm round your waist Soon enough you figured out the game But you couldn't keep up with the pace Prominent yet distant from me Self-absorbing is how you lead Your life is in enough to Um, shout out to our friends who came here, including our uh, keyboard player, who uh, sadly enough doesn't get to play today, but uh, this is our last song. It's called Waiting Room, and it's our single. Uh, please enjoy. Thank you. We were uh, Current Police. Check us out on Facebook, SoundCloud. Cause I don't wanna be like that no more Let me waste my time what to say. No, I don't know what to say. Sugar's in my time away. I'm sugar's in my time away. time away. I'm sure giving my time away. camera, Police. Dames en heren, nog een enorm applaus voor Karma Police. Ja. <laughs> Ik heb een beetje de indruk dat je niet wil praten. Jawel? <laughs> Nou, omdat af en toe is degene die wilt praten degene die op de andere kant staat. Dus eh, daarom vraag ik. Hoe is het, Hoe is het geweest? goed, hè? goed. Hè. Het ging goed. Ehm, Minder stress nu? Ja, nu wel. Nu gaan we volop aan de alcohol, denk ik. That's rock and roll, baby. Kut, kut. Maar het is wel ontzettend warm hier. Ah, ik heb alles nodig. <laughs> Eigenlijk heb je nu alles gegeven. <laughs> er is niets meer over. Wanneer zijn jullie begonnen met eh, elkaar te spelen? Eh, ja, ik denk ongeveer drie jaar geleden. Of, ja, hij doet het al ja, vier jaar, of drie jaar ongeveer. Ik weet dat allemaal niet zo goed. Ik hou dat niet bij. Nee, dat gaat. Dat is eigenlijk niet zo belangrijk misschien. Eh, waar, waar gaan jullie uw inspiratie zoeken? Wie schrijft eigenlijk de... Jij schrijft de liedjes, jij schrijft de nummers alles, woorden en muziek? Of eh, enkel woorden of eh, enkel muziek? Of een beetje, eh, je weet niet meer? Ja, ja alles. Ja. De woorden, muziek. Dus jij bent eigenlijk de baas hier? <laughs> soms, soms, als ze meewerken. Maar ja, ze zeggen soms dat ik een dictator ben, maar dat ik, vind dat niet, ik vind dat niet eerlijk. <laughs> en wat zijn jullie plannen voor deze zomer? zwemmen. Ja, in België. Hoe? Zijn buren hebben een zwembad, dus als jullie willen, kom maar aanhaken. <laughs> Wij zijn buren. Nee, eh, de plannen. Ik weet niet, we gaan eh, aan heel veel nieuwe nummers beginnen samen. Eh, een heel aantal nieuwe nummers zijn af en die gaan we inoefenen. Maar geen, nog geen concert voorgezien, nog niets precies, nog niet. U denkt het niet? Onze manager is de drummer en ik weet niet waar hij is. Dus wij weten er niks van af. Dus eh, zijn er mensen in de zaal die wel plannen hebben, die, die, die benden nodig hebben voor deze zomer? Ze zijn vrij. Hè? Dus eh, we zien wel. Dus, mannen, ik heb de indruk dat jullie liever in de backstage nu gaan gaan, <laughs> weglopen. Dus ik laat jullie vrij gaan. En bedankt voor eh, deze korte interview. Dat was heel plezant voor mij. <laughs> In ieder geval, eh, veel geluk en weer al, we gaan duimen en we, zien vanavond wat er eh, gaat leveren. Oké? Dames en heren, nog een keer een enorm applaus voor Karma Police.